Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк. І сьогодні ми маємо розмову із Павлом Усовим. Це білоруський політолог, доктор політичних наук, керівник центру політичного аналізу та прогнозів. Пане Павле, вітаю, радий вас бачити. Вітаю. Е, в жовтні минулого року я бачив ваше інтерв'ю. Ви тоді сказали, що Білорусь вступить у війну з Україною. Під Білорусі я маю на увазі е, режим Лукашенка, який зараз фактично керує державою. Питання лише часу. Чи зараз, кілька місяців минуло, ви не змінили свої думки? Ніколи не зменю свої думки. Покуль буде тривати війна, покуль буде ожицевлятися російська агресія, погроза уступлення білоруських військ чи військ Лукашенка супроць України буде заставатися. Тим більше ми назираємо нарощування російської присутності у Білорусі. Вона фактично амаль сягае э, па колькасці, па тэхнічнаму э, забеспячэнню той групоўцы, якая была э, на тэрыторыі Беларусі перад пачаткам вайны перад 24 лютага 2022 году. Больш таго. Што мы маем, калі кажам пра, пра сітуацыю. Беларусь на працягу апошніх месяцаў атрымала ад рассіі ракеты сістэмы С-400, э, земля, паветра, земля, земля. Э, Зрешты, якімі усяч рускія э, абстрэльваюць Україніну са сваіх тэрыторыяў, атрымалі ракеты сярэдняй дальнасці іскандеры, якія могуць несці ядерны зарад, чым пужае увесь час Пуін і таксама з тэрыторыі Беларусі ў гэтым выпадку наўпрост можа абстрэльвацца Кіеў. І наступнае вельмі важна. Гэта мадэрнізацыя савецкіх самалётаў су-25 і трэніраванне экіпажу. І гэтыя самалёты могуць несці ракеты з ядзернымі зарядамі. Пра што Лукашэнку ўвесь час кажа і дэманструе, што вось мы можам так стукнуць па стале, што мала не пакажацца ў Кіеве, у Варшаве ці ў Вашынгтоне. І фактычна, Э, Лукашенко пераходзіць ужо наўпрост на ядерны шантаж. Тым, што ўвесь час э, шантажуе Пуін медведзяў і іншыя аля палітыкі э, расійскія і ўкраіну і заходнія заходнія краіны Европу і злучаныя штаты Амерыкі. Таму асноўная вельмі важная праблема Беларусі можа з'явіцца ядерным узбраенне. Гэта ўжо пагроза не толькі для Украіны, гэта пагроза для э, Еўропы. Канешне, такім чынам Лукашенко жадае паказаць, што ніхто нас не зможа зачапіць, мы тут адразу зробім вам трэцюю святую вайну. Другі момант гэта з'яўленне э, канвенцыянальнай э, тактычнай стратэгічных узбраенняў іскандеры і с300 яны ўжо перададзены беларусі але ну, насамрэч мы не ведаем хто можа націскаць там на на кнопкі акрамя гэтага у беларусі ёсць некалькі дывізіёнаў с 300 ёсць торы ну гэта супрацьпаветраная абарона але яны могуць таксама выкарыстоўвацца для ракетных удараў Таму які можа быць характар нават з удзелам той ужо вайсковай інфраструктуры якая пабудавана ў беларусі я не ўзгадаў яшчэ вельмі важны момант гэта тое што на сённяшні момант ужо на тэрыторыі беларусі у размешчана больш за 5 тысяч расійскіх вайскоўцаў у межах так званай рэгіянальнай групоўкі войскаў, якая была створана ў лістападзе 2022 году. Гэтая групоўка войскаў можа налічваць да 70 тысяч чалавек. То бок з аднаго боку можа павялічыцца колькасць расійскіх войскаў, прысутнасць іх, яны праходзяць трэніроўкі, зараз адбываюцца вучэнні паветраных сілаў расійскіх і беларускіх расеяцца прыцягнулі дадатковыя сродкі самалёты, верталёты, і напэўна яны там застануцца то бок па тым же самым э, знакам адбываліся ад, адбывалася канцэнтрацыя войскаў у 2022 годзе вучэнні а потым пасля вучэння пачалася вайна э, і што э, групоўка можа вельмі хутка павялічыцца там колькасць э, можа сягаць до 100 тысяч чалавек прычым у расейцы перавозяць э, свой асабісты склад патаемна. Мы насамрэч да канца не ведаем, які э, склад жывой сілы э, расійскай на сённяшні момант знаходзіцца ў Беларусі. была інфармацыя, що ў цыстэрнах перавозіць. Так была інфрану подтвердзіць мы не можам. Яна была, я іх могуць і ў грузавых эшелонах перавозіць і ў пасажырскіх цягніках перавозіць. Зараз цяжка гэта ідэнтыфікаваць таксама по той прычыне, што любыя, намаганні рабіць здымкі, перасылаць інфармацыю адносна канцэнтрацыі расійскіх войскаў тэхнікі караецца зняволеннем людзі атрымоўваюць па тры па 5 год. Калі робяць здымак і перадаюць, перадаюць напрыклад, беларускім незалежным сМі, каналам ці украінскім. Улады адначасова вядуць зачыстку ўсёй прасторы інфармацыйнай, каб фактычна стварыць вось тотальны кантроль. Акрамя гэтага увесь час мы знаходзімся ў працэсе мабілізацыі і працэсе, як яны называюць э, э, зверкі дадзеных. То бок э, з лістапада 2022 году па канец года праводзілася так званая верыфікацыя дадзеных усіх тых, хто падлягае прызыву ці рэзервістаў агульны рэзерв беларускі па дадзеных так званага міністэрства обороны беларусі можа сказаць 500 тысяч чалавек это вялікая колькасць і той факт што амаль большасць беларусаў спакойна пайшла на гэты военкамат з веры данныя не не было такога моцнага сападажу но ну, таксама кажуць про тое што сістэма карыстаецца яшчэ мае вось гэты ресурс змушэння як людзі будуць захоўвацца ўжо калі іх прызавуць ну, про мобілізацыю мы трохе так, і, і уже тады так скончу уже прыбачце вось першы момант як мовы могуць сілы беларусы беларусі выкарыстоўваць перш за ўсё гэта ракетная паветраны удар то бок з тэрыторыі беларусі наносяцца на сістэмныя удары па памежных гарадах мяжа беларусі украіны 1000 кіламетраў на мяжы з беларусі недалёка ад мяжы з беларусі знаходзяцца шмат вельмі важных гарадоў гэта у роўна жытомир чарнігаў і луцк галоўны удар можа быць нанесены па заходняй украіны дзе для э, э, дасягнуць гэтых мэтаў расійскім войскам да і нават э, ракетным ну не так проста Тым больш перарэзаць камунікацыі. І ўжо ад самага пачатку вайны вялася гаворка, што беларускі, э, беларускі абшар можа быць вы, э, выкарыстаны менавіта дзеля таго, каб э, разрэзаць заходнюю краіну, прыпыніць гэтыя камунікацыі, пастаўкі ўзбраенню і гэтак далей. Так званы трохвугольнік, Брест, Луцк і гарады гарады польшчы стварыць вось такі канфлікт на межах ужо непасрэдна еўрапейскіх звяз то бок вось гэтыя паветраны удары яны будуць хавацца на тэрыторыі беларусі яны будуць наносіць сістэмныя паветраныя удары якраз такі ў перыяд так званой вялікай вайны пуціна пра якую ўжо даволі часта і шмат хто кажа і э, сухапутны удар ці стварэнне э, тактычных тактычнага напружання на нейкіх напрамках. Чернігаўшчына знову Чернобыля ці, напрыклад, Валынь. Не уваходжанне ў глыб тэрыторыі, бо гэта немагчыма такіх ресурсаў сёння не, але стварыць напружанне, цягнуць войскі і наносіць удар па вайсковай інфраструктуры з тэрыторыі Беларусі, бо праблема яшчэ якая. Праблема такая, што да канца не вырашана. Я лічу з боку украінскіх уладаў, што Украіна ў гэтым выпадку будзе рабіць, ці будзе наносіць прэвентыўныя ўдары, ці ўжо гатовы гэты план, ці будзе наносіць сістэмныя ўдары па інфраструктуры, каб не дапусціць гэтых удараў, ці якая ўвогуле можа быць адпаведная рэакцыя. Э, бо я думаю, што і Лукашенко і Пуін жадаюць пакуль што выкарыстаць якраз такі той факт, што Беларусь не ўвайшла ў вайну непасрэдна дзеля таго, каб схавацца <clears throat> за умоўным, Э, пассивным назіраннем ну бомбяць но ну, мы же не будем супраць беларусі выбіваць так украінцы кажуць ну павінны не мы не павінны уцягваць беларусю вайну гэта была асноўная парадыгма ўвесь гэты год яна э, была зразумела яна пакуль што зараз дамінуе што мы ўсё ж такі не хочам каб э, беларускія войскі у тым ці іншым кшталце пачалі ваяваць супраць украінцаў і гэтым Пут можа часова скарыстацца Потом, конечно, ситуация э, э, стратегичная может разгорнуться в залежности от э, того, який дальнейший план будет выкористовываться Путиным. Безусловно, что основный стратегический удар – это Донбасс а ускоснае адкрыццё другога фронту можа выкарыстоўвацца менавіта дзеля таго, каб адцягваць ресурсы, нанесці шкоды, страты для украінскага войска з гэтай сталай сістэмнай бомбардзіроўкі і потым вось ужо такія такая наземная лакальная аперацыя для канцэнтрацыі сіл украінскіх на, на, на, на поўначы. Тобто ви вважаєте, що найімовірніший формат цієї участі Білорусі у вторгненні – це повітряні удари і якісь незначні диверсійні операції? Це перше, це основне може бути. Другий – це може бути, звісно, такі масштабні, масштабні спроби увервання. Я лічу, що вона може наступити у той момент, коли російське військо, яке складається з більшого з призовників, з вайскоўцаў тэрміновай службы э, будзе ўцягнута ў вайну. Пакуль фармальна э, войска расійская армія не ўдзельнічае, бо гэта спецыяльная аперацыя на іх мове называецца. Э, калі яна перарасце ў юрыдычна-прававы фармат вайны, то тады ўжо у, калі мы баюем супраць вайны супраць супраць Украіны афіцыйна умоўна абвешчваем вайну ў краіне, то тады под ружо ставится все э, войсково-обязанное насельство, и российское войско по Конституции повинно воевать отчинено в Украине. Агульно, э, колькость российского войска каля 800 тысяч, 900. Для них зараз хочуть ее э, колькость повеличить до миллиона полтора. И вот у этот момент, когда официально уже сказано, что мы ведем войну с Украиной, то тогда, я думаю, что может подключиться и белорусское войско, потому что они па дамовах саюзнай дзяржаве, <clears throat> якая была гэтая дамова падпісана ў 99 годзе, а таксама так, так званыя функцыянаванне рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусь нібы мае абавязак бараніць абараніць саюзную дзяржаву. Ну але што цікава, нават э, усе чакалі, што пасля таго як, вызваленные у Косках территории Украины, Запорожская область, Херсонская область, там, Донецкая, Луганская были долучены до России по референдуму. Но это же напад на, на Россию, то фактично <laughs> Украина уже веде войну э, с Россией, то тогда это, конечно, выкористовывалось как махшимость, мы тогда же можем выкористать ядерное узброение. Э, так само чекалось, что все-таки это перейдет на новый уровень э, психалагічнай інфармацыйнай вайны то бок вайна на нас напалі так мы абвешчым вайну да гэтага нават расейцы Путін не асмеліўся пайсці зразумела што ёсць нават там нейкія межы што абвесціць вайну і потым кінуць туды 18-19-летніх гэта па сутнасці стварыць сур'ёзную праблему для самога рэжыму нават мабілізацыя якая якую яны абвесцілі то Э, уже створила проблему. А уявить себе, как после Чечни пошли э, труны с забитыми там этими э, терминовщиками 18-19 год хлопцы залили залила всю Россию и Афганистан. Это створилось в Афганистане, когда там только кольки они стратили, когда 20 тысяч за 10 год войны. Тут за год войны они стратили уже 120 тысяч то канешне для Пуціна гэта будзе ну, праблема не, для, не да вырашэння, бо невядома там жа людзі таксама за што мы гі. А ў Беларусі гэта будзе праблема памножаная на 100. Бо беларусы войны ніяк не хочуць ні ў якай форме і воевать ні за Пуціна ні за лукашенко і воевать супраць Україны не збіраюць не реч на то что ёсць тыя хто і падтрымліваюць Пуціна добра чи збираецца воювати сам лукашенко вторгнення дуже активні контакти двух диктаторів і І спостерігачі зазвичай говорять, що е, під час цих контактів Путін постійно змушує Лукашенка взяти участь у війні. Е, Лукашенко цього уникає, тому що йому цього теж не потрібно. Э, на- па-першае лукашенко сам вайны гэтай не хоча жадае ён не жадае ваяваць э, з м, э, Украіны ён нават не- хіба не жадае мець нават расійскія войскі э, у Беларусі. Але праблема ягоных уласных жаданняў <laughs> зараз не стаіць. Зараз вырашае шмат у чым сітуацыю жадання крамля. Вось Крэль захацеў размесціць 30 тысяч войскаў на тэрыторыі Беларусі, ён іх размесціць. Пуін захацеў выкарыстаць, бо гэта не ў інтарэсах было ні Беларусі, абсалютна не Беларусі і тым больш не ў інтарэсах Лукашенко, каб з тэрыторыі Беларусі пачалася агрэсія супраць Украіны гэта ж просто для яго цалкам катастрофа Ён же фактычна он же разумее што міжнародны злачынцы што яму гэтага ніхто не выбачыць нават сыходзячы з асцярожняга стаўлення Кіева да, да лукашенко але ўжо факты гістарычны што ён забойцы ён суадказны за за смерцю украінцаў гэта ўжо факт які не зменіцца безумоўна ён гэтага не хацеў я нават до конца не ўпэўнены ці ён ведаў, пра, пра планы канешне ну можа хтосьці сказаць не гэта тады здымае адказнасць з лукашенко што ён мог не ведаць ніякім чынам гэта не здымае адказнасць але ўпэўнены што ён гэтага не хацеў яго маглі паставіць перад фактам і э, каб пазбегнуць э, пазбегнуць э, выкрыцця інфармацыі Пін мог і не казаць, бо гэта было шокам нават для вайскоўцаў гэтых расійскіх э, якіх тут раптоўна там выслалі ва ўкраіну яны самі не разумелі куды і па што ідуць і магло быць так что э, для для лукашенко гэта таксама э, было не до конца ясна что збіраецца зрабіць Путін і ведаючы лукашенко Путін мог яму пра гэта і напэўна не казаць але гэта яшчэ раз падкрэслю ніяк не здымае ніяк ім чынам адказнасці з рэжыму з вайскоўцаў з лукашенко Э, пытанне э, першае ён гэтай вайны не хацеў э, напэўна ён гэтую вайну можа дзесьці ў галаве не падтрымлівае але думаю што пасля два году яго настолькі моцна прыдавілі што ён страціў магчымасць для манеру даволі пака, паказальным прыкладам можа быць сітуацыя з 17 верасня 2022 году тады 22 э, год быў абвешчаны годам нацыянальнага нацыянальнага адзін а нацыянальнай памяці і 17 верасня гэта дзень калі савецкія войскі ўкрочылі ў заходнюю Беларусь э, распачалася савецкая акупацыя ну, называць вызваленнем на заходняй Україніны заходняй Беларусі І э, зараз яны зрабілі гэта такім важным днём, каб паказаць усю антыпольскасць і антызаходнасць. Але ў падчас гэтай прамовы Лукашенко сказаў такія важныя словы, што магло бы э, э, ацэньвацца як сігнал для нейкіх нават кулуарных перамоў дадам, што гэта адбылося адразу пасля амаль цалка вызвалення харкаўскай вобласці. То так, этапа паразы Э, Пуціна ў гэтым на гэтым накірунку э, летняя восеньская аперацыя і вось ён кажа такія словы э, што і беглая маючы навазе апазіцыю і апазіцыя і я бацькі это так называюцца прыхільнікі лукашенко і ўлада павінны на першае месца ставіць інтарэсы краіны інтарэсы беларусі гэта за з два -го году быў першае выступ публічны дзе ён паспрабаваў нейкім чынам кансалідаваць усіх усіх э, гульцоў. Наступны дзень гэта быў панядзелак, наступны дзень аўторак ён сустракаецца з кіраўніком рады бяспекі Вальфовічам і кажа абсалютна іншыя словы вельмі агрэсіўнай манеры у сераду ён едзе ў сочы да Пуціна. То бок што адбылося? Ён быў упэўнены ў тым, что Россия проиграет, что худко будет э, конец войны, что треба ориентоваться и шукать махчимости отдыходу от э, той ситуации, в якую он трапил, что может зараз сможет э, домовиться и выкрасти так само оппозицию. Это так бы было воспринято. И он не ведал про план Путина обвещение референдума и долучение и перехода войны у іншую фазу. Ён едзе да Пуціна э, у сочы чатыры гадзіны размовы, пра якую нічога не чуваць, ніякай інфармацыі наступны дзень ён едзе ў абхазію. Калі ён ніколі не ездзе ў асетцію, не абхазію, сустракаецца з кіраўніцтвам абхазі. Праз тыдзень едзе ў Петербург і яшчэ абвешчвае пра стварэнне рэгіянальнай групоўкі войска. То бок гэта ўсё сведчыць пра тое, што э, у крытычны момант не ён вырашае, як будзе дзейнічаць яму тэлефануюць з москвы і канкрэтна кажуць што будзе він ехаў сочи атрымаў інструкцыі як... так ён наехаў сочи атрымаць і напэўна гэта гэта выглядала так бо пасля гэтага ён едзе ў абхазію гэта прыніжэнне гэта фактычна сведчыць пра статус краіны твой статус калі ты сустракаешься з кіраўніцтвам непрызнанай у Э, сепаратистської республіки. Хоча він, звісно, не признав факти референдумів, не признав ні ДНР, ні ЛНР, не признав Абхазію Осетію, але це формальне признання, не признання вже нічого не. Коли б Путін хотів би, він би, напевно, примусив Лукашенка це зробити. Я просто показую, наскільки ягоне заховання залежить, є ягоний інтерес розуміння ситуації, але немає ресурсу внутрішнього, э, гэтую ситуацию выкарыстаць э, дзеля таго, каб нейкім чынам э, выйсці з, з, з гэтага тупіка, у якім ён знаходзіцца. І гэта сведчыць таксама, што кантроль і ўплыў Масквы на сённяшні момант на яго вельмі вялікі. Якім чынам яны ўплываюць на яго, што яны яму сказалі, Чым яны яго шантажавалі? Я абсалютна мне вельмі цяжка сказаць. часам я нават для яго, ну, калі мы зразумеем ягоны псіхатып блізкіх любімых людзей не існуе, акрамя аднаго Миколая сына малодшага, як, якога ён просто ён на яго моліцца, гэта відавочна. І, і якщо не памляю, він його готує на свого наступу. Ну, гэта адзін з магчымых сценароў, яму зараз 16 год па новай новай змененай канстытуцыі на антыканстытуцыі 45 год магчыма толькі стаць прэзідэнтам, але ўжо зараз з'явіліся іншыя механізмы, дзе можна стаць кіраўнікомсе беларускага народнага сходу прэзідыума і ты фактычна будзеш выконваць амаль такія ж функцыі як прэзідэнт Ну але гэта ўжо цяжкая <laughs> э, сітуацыя калі мы вяртаемся да вось э, сённяшняй сітуацыі думаю што яму прост маглі сказаць што будзеш штосьці не так рабіць праблема не ў цябе будзе Э, будуць праблемы ў твайго сына і ён гэтага вельмі моцна баіцца бачна як эмацыянальна ён часам бывае падаўлены і просто заціснуты асабліва пасля сустрэчу э, з пуцінам і што ён баіцца часам э, пасля вось асабліва сочы зачыненых гэтых сустрэч таму казаць пра тое што мае магчымасць для манёру у той сітуацыі якой зараз Беларусь знаходіцца з расійскімі войскамі то немагчыма. Хаця ён, канешне, уваходжанне беларускіх войскаў абсалютна не жадае. Гэта не будзе яго, ягонай добрай волі. Але праблема у тым, што волі ён ужо не мае. Так. Зразумела, зараз Лукашенко дапамагае Путіну зброяю. Лукашенко надав тэрыторыю Беларусі для такого військового плацдарму для Путіна. Лукашенко дапамагае готувати мобілізованих росіян на сваіх полігонах. І не виключно, що Путін захоче від Лукашенка вже безпосередньо е, за використання збройних сил Білорусі в цій війні. Але якщо подивитися на на тактику бойових дій, яку застосовують Збройні Сили Росії, їм завжди потрібні такий розхідний матеріал, смертники, так. які йдуть в першому ряду, які при цьому гинуть, але при цьому змушують українських захисників е, виявити свої вогневі позиції і витратити свій боєкомплект. Власне, для цих перших хвиль використовували мобілізованих з окупованих територій України. Ага. Зараз використовують зеків. Е, цей ресурс закінчується. Е, чи є ризик, що власне для поповнення цього ресурсу смертників Путіну знадобляться білоруські військові? Конечно, есть. Я тут только хотел бы одну э, такой момент вельми важно подкреслить. Розница э, российского войска и российских мобилизованных от э, белорусского войска – это отсутность якой загодно мотивации воевать в Украине. Э, у мобилизованных российских и там навод этих контрактников, покуль они не посмаковали фунт э, украинского пороха, э, там была вельмі высокая матывацыя ваяваць іх там і маніпулявалі мазгі прамывалі что э, там бандераўцы фашысты укрыжаваныя хлопчыкі трэба вызваляць сваіх там людзей там э, матывацыя было была даволі высокая тым больш што падтрымка для Пуціна вельмі высокая падтрымка для Пуціна ў гэтай вайне складвае каля 80соткаў нават калі была абвешчана мабілізацыя ну выехала па розных дадзеных 700 э, тысяч чалавек там 700 тысяч человек з насельніцтвам э, Росіі 143 мільёны. Але большасць, як мы бачылі, ішла абсалютна пакорна, э, абсалютна без нейкага супраціву яшчэ і там, там мы там пераможам, мы ідзем і там яшчэ мамулі, татулі праваджалі з розным матывацыя была. І э, яна э, толькі ламацца пачынае, калі яны разумеюць, куды яны трапілі. У беларусы ноль матывацыі. Каене, ёсць там сілы спецыяльных аперацый, напэўна, якіх адмыслова прамываюць мазгі, якія ўдзельнічалі ў падаўленні пратэстаў два году, якія моцна русіфікаваныя, там прапаганда расійская працуе, але не ў прызыўнікоў, не ў вайскоўцу тэрміновай службы. Нават у вайскоўцу тэрміновай службы ў расейцаў, напэўна, ёсць матывацыя ісці ваяваць. Там мазгі прамытыя э, на жаль, э, вельмі моцна. У беларусаў не. Такой, іх могуць так пагнаць сілы, але гэта праблема трэба мець тых, хто будзе гнаць. І невядома, як людзі будуць захоўвацца, калі ў іх э, ёсць зброя. То гэта вельмі важны псіхалагічны момант, які пакуль, напэўна, не дае э, Пуціну вось, такога зеленого светла гэта хамулец утрымлівае яго ад прыняцця такога рашэння як і лукашенко тобто ён не впэўнены у пакеласці так ён не пэўнены тым што яны будуць ваяваць не, не пачнуць ваяваць супраць рускіх вось просто нема тым больш што зараз і чаго нема у расійскага грамадства уплывы апозіцыі вельмі малыя а лукашенко страціў легітымнасць і ўплывы розных апазіцыйных цэнтраў вельмі вялікая і ўсе унісон нягледзячы на можа быць непаразуменні канфрантацыі супярэчнасці ёсць адзін галоўны пасыл першы некалькі калі што пачнецца мабілізацыя вы павінны з'ехаць хто зможа у сітуацыі крытычна бярэце зброю пачынаеце страляць маскалю і людзі гэта чуюць людзі гэта разумеюць ну і самы напэўна дрэнны варыянт гэта калі ўжо трапілі на фронт і няма магчымасці то здавайцеся. І, і гэта дэматывуе Лукашенко, гэта дэматывуе генерала, бо яны не могуць стварыць уразуменне э, ў людзей, што там вы куды пойдзеце там фашысты. Ну не вераць. Э, большасць насельніцтва ў гэта не верыць, вайны не падтрымлівае. То есть матывацыя, калі у рассеі 80% падтрымлівае вайны, у беларусы 90 не падтрымлівае грамадства а ўявіце у грамадства какое не падтрымлівае вайну пачнуць прыходзяць э, воркі з, э, з загінулымі схаваць іх немагчыма будзе як робіць Росія там яна вялікая там можа там дзесьці у туве э, яны пахаваюць і ў Маскве не будуць нават ведаць але ўжо зараз з'яўляецца шмат ужо здымкаў асабліва пасля макеюкі то так, или 600 одним стрелом там поехал. А уявите у Беларуси, какая компактная насельница, где в войсках это не уголовники же воевать пойдут, а войсковцы, это створить такую серьезную проблему, что и уверены, что москалёв начнут выразать просто. Навод, ну, не беду, подтвердить не, не могу докладно, Але ёсць рэкамендацыі, як кажуць э, з таго боку, каб э, расейцы ў вайсковай форме не з'яўляліся ў месцах публічных у Беларусі. Не ведаюце, гэта можа з чаго гэта бярэцца, каб не ідэнтыфікаваць, дзе знаходзяцца расійскія сілы лакацыю іх альбо каб не раздражняць проста э, беларускае насельніцтва, бо звычайна хамства там адразу адразу паказвае узмоцнівае настроі для, антымасковскі я хочу калі дазволіць такі прыклад прывесці гістарычны э, падчас э, э, войны Маковві супраць рэчы паспаліты Алексея Михайловича на пачатку было пустанне богдана хмельніцкага потым у вайну увайшла маскоўская маскоўскае царства быў захоплены беларускі горад самагілёў тыя часы у быў вельмі вялікі 1661 год. Там э, быў размешчаны гарнізон расійскі 7-10 тысяч чалавек, ну, якія пачалі захоўвацца, як звычайна захоўваюцца расейцы. Э, вывозіць унітазы, <laughs> э, рыбаваць. Прыходзілі на рынок, Э, просто забіралі грошы альбо забіралі э, на харчаванне па-хамскі сябе паводзілі братэрскі народ бо магілё адчыніў дзверы на пачатку канешне абарона некалькі тыдняў але ресурсаў не было бараніцца магілё здалі магілёўцаў гэта гэта ўсходняе месца гэта фактычна ў той час 100 кіламетраў да мяжы нават больш трошкі з рассей э, магілёўцам гэта надоела у пачалося паўстанне змова змова палягала на тым што магілёўцы дастануць з ружаў крэмні бо тады крэмнівыя ружы былі каб абязброіць гарнізон Дык вось гэтая змова трывала каб усё гэта прыгатаваць потым рэалізаваць на працягу аднаго двух тыдняў за гэты мом за гэты час ніхто не здрадзіў можете сабе ўявіць А гэта ж мяшчанне гэта трэба тады як войска не ў казармах жа жыло но лакавалася ў, ў жылых э, памяшканнях І вось калі пачалася пачулося паўстанне мы іх выразілі ўсіх аднаго аднаго пакінулі каб ён сказаў што цару каб рускага духу тут не было вось вам прыклад умоўна брацкага народу і свядомасць І гэта можа стаць э, размяшчэнне расійскіх войскаў на сталай аснове. Я ўжо не кажу пра ўварыванне беларусаў у выкарыстанні беларусаў у якасці жывой сілы ці мяса на украінскіх пазіцыях. Гэта можа быць дадатковым каталізатарам антымаскоўскіх настрою. Таму іх там проста пільнуюць, каб яны там не выходзілі. А быў ужо выпадак, калі з Э, базы у беларусі збегла трох вайскоўцаў з э, аўтаматамі іх там шукала увесь э, мвд таму гэта вось можа быць іншай праблемы як толькі нешта адбудзецца кшталту таго што адбылося у юмры памятаеце некалькі год назад вайсковец расстраляў армянскую сям'юсі з дзяцьмі то гэты гарнізон выражуць колькі б там не было а ўявіце сабе што адбудзецца калі прыйдуць забітыя пакалечаныя беларусы да э, э, бацькоў якія не давалі дазволу на вайну дарой рабі што хочаш так але не ваюй Таму я лічу што э, для лукашенко і Пін гэта можа разумець што настрою беларусі вельмі далёкі ад прарасійскіх і тым больш там няма пра вайсковых нелечы пра ваенных настрой нелечы на тое што афіцыйная прапаганда нейкім чынам зараз намагаецца пра расійскі мілітарыскі, м, э, парадыгму э, дыскурс увесці але ён не ўспрымаецца ўсё роўна Тим не менше, ви казали, що під час підготовки до мобілізації, е, уточнення інформації, е, білоруське суспільство це сприйняло досить спокійно. Э, бо гэта не была мобілі... лукашенко сказаў што мы павінны ведаць ш- які у нас ресурс і на ўсіх каналах афіцыйных казалася што гэта не мабілізацыя скрыта яны напэўна нейкія э, праводзілі размовы хто э, мае стаўленне пазітыўнае да вайны хто мае стаўленне негатыўнае э, супраць вайны выяўлялі магчыма магчыма выяўлялі апаненту дадатковыя фільтры але думаю што калі б пачалася мабілізацыя вось як у рассіі то гэта б стварыла сур'ёзная праблема і ўвесь час у улады мусіць тлумачыцца што мы ні ніякім чынам ніякай мабілізацыі не праводзім ніякія войскі наши не э, ідуць нікуды мы вось на наадварот их адводзім ад мяжы і так далей канешне за гэта можа быць фармат маніпуляцыі але галоўнае што яны зараз змагаюцца зрабіць суцішыць грамадства то бок з аднаго боку по э, прасоўваецца вось гэты прарасійскі наратыў агрэсіўны часам нават антыукраінскі за анты, э, московскія антыпуціўскія настроі анты, вайсковыя настроі э, беларусаў рэпрессуюць нават калі ну, гэты сцяжок і так ужо нацысцкі так. калі павесіць э, э жоўта-блакітны можна сесці на 15 сутак на мой сябра з магілёва ён святар уніяцкі павесіў на шкле свайго аўта украіна выбач нас адсядзеў 15 сутак отримав велізарний штраф. Тобто фактично національні символи України заборонені так, в Білорусі? Так, абсолютно. Не тільки що заборонені, супер, е, е, е, люди за це е, е, підвергаються репресіям. Інший випадок розповіду, коли дозволите. Два тижні тому е, затримали хлопців білорусів 10-13 років. Яни в інтернеті, у тіктоку розповсюджували антипутиновську пропаганду. Обвинувачування гэта спробы распаўсюдзіць неонацысцкія погляды. Структуры, якія падаўляюць беларускае грамадства, это так званы галоўны дэпартамент барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыі губазік па-беларуску. Гэта абсалютна праваднік расійскага свету. Ну, не толькі знішчэнне беларускасці, але знішчэнне украінскасці і праўкраінскасці. фактычна рэалізацыя інструмент э, рэалізацыі акупацыйнай палітыкі ў Беларусі. І вось вам прыклады. Э, Канешне, э, украінскае грамадства зараз у сітуацыі, калі там не да Беларусі разуменне. А вось я проста я хачу вам паказаць прыклады, што нават дзеці разумеюць. Нават дзеці разумеюць, у якой сітуацыі апынулася Беларусь і нават супраць дзяцей вядзецца такая рэпрэсіўная палітыка. іншы прыклад. Сёння Учора быў агалошаны вырак два гады зняволення спявачкі, якая спела украінскую песню акеана Эльзі у мінулым годзе атрымала два гады. Другі прыклад, як зараз вось гэтая ўлада да беларусаў ставіцца. Арыштаваны хлопец быў, сваяк адміністратора канала беларускай чыгункі якія таксама давалі распаўсюджвалі інфармацыю пра перасоўванне войскаў расійскіх у 22 годзе так вось арыставалі ягонага пляменніка шантажуючы калі ты не выдаліш канал мы яго пасадзім 15 год хлопец які не вінаваты зараз знаходзіцца ў псіхіятрычным шпіталі можете сабе ўявіць што робяць гэта ну я выкарыстаю можа непрыгожае слово але паскудная ўлада яна знішчае ўсіх і будзе знішчаць Але те, що білоруський режим застосовує такі інструменти терору, це може свідчити е, про ті настрої, які є в білоруському суспільстві. Ми просто про них не чуємо і ми їх не бачимо. Але якби їх не було, то не було б і потреби. Конечно, конечно, таких репрессий. э, абсолютно. Ну, э, кансалідаваны ресурс антылукашэнкаўскіх антылукашэнкаўскіх і антипутінскіх э, настрою гэта один мільён чалавек на сённяшні момант э, пад рэпрэсіі рознага кшталту псіхалагічнага фізічнага ўжо падпала каля 300 400 тысяч чалавек можете сабе ўявіць якія масштабы рэпрэсіі што маецца навазе пад рэпрэсіямі гэта альбо арышты, альбо звальненне з працы, Гэта псіхалагічны ціск, размовы, намаганні вербаваць, намаганні зламаць псіхалагічна духоўна. Гэта, гэта дзеянні супраць дзяцей, якія ў школах, у садочках, але нейкім чынам дзейнічаюць, скажем так, насуперак афіцыйнай э, догме. Дагма і прапагандзе і гэта даволі вялікая частка людзей якая вымушана была з'ехаць беларусі ну, па розных падліках колькасць ўжо палітычнай рэальнай міграцыі за гэтыя нагады можа сягаць ад 50 до 100 тысяч чалавек гэта вельмі шмат па сутнасці маштабы рэпрэсію велізарныя такіх рэпрэсіў ну, магчыма Беларусь адчу магла адчуць толькі ў 30 гады 20 стагоддзя і гэты махавік ён працягвае працаваць і нарошчвацца людзей звальняюць э, пужаюць нават за э, тыя подпісы якія наставілі за кандыдатаў на прэзідэнта там у двадцатым годзе за беларускія беларускую мову за беларускую сімволіку ну, беларускай сімволіка прызнана экстрэмісцкая сімволіка і лозунг жыве Беларусь прызнаны экстрэмісцкім фашысткім забаронены а, а, а, што цікава гэтыя словы жыве Беларусь э, жыве і квітней Беларусь ёсць у афіцыйным гімне які абсурд ну да просто наколькі на у галавах гэтых людзей э, няма ніякага асэнсавання того што яны робіны ну, просто інструмент раз якщо є такий настрій якщо є той цей протестний потенціал то чи можна чекати що ну, як тільки ця машина репресій э, дасть якийсь збій конечно будзе нова рэвалюцыя і таму яны лукашенко гэта разумее ён памятае прыклады таго што было ў савецкім саюзе двойчы пасля смерці сталіна як толькі машына дала збой фактычна пачалася турбулентнасць вельмі моцная у цэнтральнай Европе венгрыя польшча нямметчына фактычна пратэсты антыкамуністычныя былі вельмі моцна І другі перыяд гэта перабудова. Так, вось, калі ўжо там гэты э, ціск і э, рэпрэсіі кантроль у савецкія часы зменшыўся, гэта э, стварыла прастору для актывізацыі насельніцтва і фактычна прывяло да распаду Савецкага саюза, потому што таму што пачаліся нацыянальныя рухі бунты ў Казахстане, на Армія, Азербайджан, Вільнус 90-ы год мы памятаем 89 год баку і чым гэта скончывалася і лукашенко адчувае лукашенко гэтага баіцца як толькі ресурсы на тэрор скончыцца і машына просто пачне буксаваць э, гэта можа справакаваць э, абсалютна не можа гэта прывядзе да выбуху вельмі моцнага выбуху таму што ўзровень ненавісці да, да сістэмы да рэжыму ён узрастае па меры э, пашырэння гэтых рэпрэсій але нават выкарыстанне тэрору доўгі час прыводзя таксама да негатыўных наступстваў. Так у кароткай перыяд там год-два ты яшчэ можаш нейкім чынам знайсці ресурсы, нейкім чынам э, гэтую машыну падмацоўваць, але ў далёкай перспектыве гэта прыводзіць да чаго. Па-першае, Таму што ты губляеш спецыялістаў, бо рэпрэсіі ж не, не толькі супраць там умоўна апазіцыйнага актыву, садзяць дактароў, прафесароў, настаўнікаў, Э, э, вось э, майго знаёмага прафесара з магілёва яго арыштавалі за клевету а ён быў заўсёды такі памяркоўны сядзіць зараз у вязніцы недавно вось была інфармацыя што яго моцна збілі упал снар і таких прикладу шмат хірургаў педыатраў кардыолагаў ну, тобто режим деградує так, сістэмна ён деградує і ресурси таксама будуть зменшацца зараз терор фактично триває дякуючи падпітки фінансової Путіна газавай там кошты на 130 за кубаметр это вызваляе дадатковыя ресурсы ну і канешне крэдыты там Путін дае амаль кожны год там от аднаго до полутора мільярдаў э, даляраў еўра каб э, сістэма больш-менш захоўвалася стабільна але дэградацыя сацыяльная дэградацыя культурная на на она э, идет велизарными темпами. Мне пишут, кажут, что, например, у шпиталях, особливо областных, зачиняются целые э, шпитальные отделы, бо нема лекаров, они съезжают. Просто хирургичная, педатричная, не хапая зараз интернов, навод не интернов, студентов третьего курса, четвертого медичного университета, э, примушают ездить на вызовы, бо нема людей, нема лекаров і, і працэс гэтый нарошчваецца коротко на, на кінець розмови коли ви чекаєте нового повстання в Білорусі коли на вашу думку буде реальним нова спроба революції самадастатковай самадастатковага і аўтаномнага як бы пратэсту наўрад ці ў бліжэйшы час не з'явіцца тут пратэсты і выбух у беларусі можа быць звязаны з шэрагам фактараў першых гэта калі у беларускія войскі увойдуць у краіну і гэта прывядзе да тых наступстваў смерці шмат сотню тысячаў беларусаў ну, таксама прэвентыўныя альбо адказ украінскага войска бамбардаванне расійскай вайсковай інфраструктуры на тэрыторыі Беларусі Гэта створыць сур'ёзную праблему і створыць умовы для пачатку нейкіх даволі моцнага супрадзення ў беларусе але тут трэба улічыць што галоўная праблема ў тым што ў беларусаў няма матэрыяльных сродкаў вядзення войны э, увесь час параўноўваюць беларусы з партызанамі там 41 44 год але ў іх была зброя беларусаў зараз зброі няма а іх забіваюць яны фактычна беззброойна ідуць супраць добраўзброеных абсалютна адмарожаных э, карнікаў то і вось працэсы сітуацыі з беларускімі партызанамі якіх там прастрэлілі калені на паражэнне стралялі ён вельмі добрага гэта паказа Таму людзі фактычна робяць усе гэтыя дыверсіі на чыгуначках на чыгуначных шляхах голымі руками гэта праблема калі б было ўзбраенне сістэмна ўзбраенне калі былі падрыхтаваныя людзі канешне гэта выглядала зусім інакш і тым больш што яшчэ беларусы до конца не перайшлі вось гэтай на маральны бар'ер, а як жа забіваць. Тыя з таго боку, у іх няма ніякіх маральных перашкодаў. Нема сумлення, яны могуць забіць там ну, вось, прыклад, калі дазволіцца самы просты. Э, кіраўнік губазіка. Гэта сітуацыя адбылася восенню 2022 -го году, вяртаўся дадому, і зачапіў падлеткаў, якія сядзелі на, на лавачцы каля пад'езду пачалася штурханіна ён дастаў пісталлет і выстраліў у хлопцы 16 год. У вельмі цяжкім стане хлопец он трапіў у нагу, але ў цяжкім стане хлопец быў э, дастаўлены ў шпіталь. Што гэтаму кіраўніку было нічого. Зараз ён кіруе дэпартаментам аховы грамадскага парадку пайшоў на павышэнне і для беларусаў а бацькі павінны былі вымуш вы выбачце на нашага хлоп ну ён же не ведаў то бок вось як яны дзейнічаюць калі бы беларусаў было ўзбраенне хаця б у некаторых групах думаю што сітуацыя цалкам змянілася і ты вось хто здійсняе злачынства зразумелі што ўвечары як дзейнічалі партызаны ў херсоне ты не дайдзеш дадому вось калі будзе з аднаго боку матэрыя у пэўнае матэрыяльнае забеспячэнне з іншага боку вось пералом вось гэтага маральнага маральных хамульцаў тармазоў то канешне ужо будзе сур'ёзная праблема для рэжыму яно можа наступіць у перыяд вось калі э, лукашенко уцягне з пуціным беларусю вайну другі момант э, гэта сур'ёзныя но ну, адбыліся далейшае прасоўванне украінцаў і вызваленне тэрыторыю калі пачне трышчаць расійская машына вайсковая па швах калі стане відавочна што Путін прайграе гэта стане сур'ёзнай э, сур'ёзнай прадумовай для э, пратэстаў у магчымых забастовак э, магчымых магчымага супрацьстаяння внутри беларусі бо ресурс расійскі будзе вычарпаны вось гэтыя два асноўных на маю думку на моманты якія могуць змяніць сітуацыю беларусі і украіна да гэтых момантаў таксама павінна быць прыгатавана бо я хочу тут дадаць вельмі важна э, у перспектыве не імкнуцца э, захаваць статус-кво ў дачыненні да беларусі внутри беларусі там з лукашенко А вельмі важна думаць пра тое, каб у Беларусі да ўлады прыйшло дэмакратычнае дэмакратычныя сілы, бо гэта будзе вельмі важным для рэалізацыі дальнейшай палітыкі стратэгіі ў выніку, калі ўсё ж такі рассія нейкім чынам захаваецца. Ну, зразумела вільна незалежна дэмакратычны беларус це є чынник безпеки і для України також так. Дякую вам за дякую вам за інтерв'ю. Нагадаю про ситуацію в Білорусі, про роль Білорусі у цій війні, у цій повномасштабній агресії Росії проти України. Ми говорили із Павлом Усовим. Це білоруський політолог, доктор політичних наук і керівник центру політичного аналізу та прогнозів. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте зауваження, пишіть їх у коментарі. Якщо ви ще не підписались на наш канал, то Підписуйтесь, тут вже є багато цікавого і буде ще більше. Thank you.